cerita so before you dah the, the last time you dah listen uh -huh. friend and all that. Sikit lah. Let me know. I don't know that. Okay. <coughs> Um, this is my husband cousin. Uh, her name is Sue and she's a teacher. And uh, Suraya, nama dia, she got oh, SLE for 22 years. And now she just came back from dialysis and she already went the, the condensate, Aurora condensate bank for a week. Uh -huh. <laughs> for the tail. What? Uh, five days. Five, week. Okay, mm. let's hear what she says about the condensi, Aurora condensi pants. Uh -huh. Tak Mula-mula suka pakai stocking dulu. Tak apa, tak apa. Eh, okay, uh, before this, uh, selalu Oh, sorry. Ah, <laughs> uh, sebelum ni saya selalu krem. tapi bagus. kadang-kadang lah. Kalau tak, everyday mesti krem lah. Uh, during dialysis lah. And then, uh, pakai target dan lah, you ha. macam masa firstly uh, ah, pakai Yo. socks kan hmm. uh, socks selalu uh, apa uh, krem kan Uh, air dia air dia tu rasa macam denyut-denyut. Ah uh, denyut-denyut sebab saya ada gaut kan. Ha, dia ada gaut. ada gaut juga. Semua itu apa dah apa apa hmm. apa dah sofa kau kau dah tak ada macam macam dah tak ada lagi lah oh macam ada cuba makan makan macam uh, daging apa semua kan tak sakit dah dah tak ada sakit kalau tak mesti ada oh okey uh, ah, lepas tu uh, apa eh cuma sakit-sakit dia yang tu ada lagi tak sikit lah, sikit lah. lah, kurang lah. Tapi itu krem sudah hilang lah, bila during the analysis lah. Hmm dia lancarkan darah. Nanti saya explain macam mana dia jalan. Ah, dia lancarkan darah. Okay, hmm. lagi satu um, saya pakai bila tidur kan, ah. tak sadar. Yang ini memang susah nak tidur. Oh, susah oh, nak susah nak tidur. kalau dapat tidur pun eh, dalam 2-3 jam aja. Uh, sekarang? Oh, sekarang. Uh, sekarang uh, sampai pagi. Malam sampai pagi. <laughs> lang. Memang, memang, memang sumber hidup. Ingat? Eh? Lah. Oh, insyaAllah. Alhamdulillah. Dia tak, eh, tak rasa, tak rasa apa. Macam-macam lah. rasa macam orang urut kot. Cengkam. Eh, ada rasa panas tak pakai cuan ni? Ada eh? Okey. Pening kepala? Tak ada. Demam? Alhamdulillah. Dia lain-lain orang dah lain. Dia balas dia. Okey. Okay, sekarang saya akan terangkan oh, macam mana ah, lagu cik dah tak boleh. Ah, ah, betul. Betul. Betul. Ini yang tak tahu. Flat tiga hari, empat hari, tiga hari, empat eh, tak ada. Eh, tak nampak eh? Tak ada. Memang buncit Sikit lah, sikit. Tapi dah nampak ni CM dah kurang lah. Maka ah. semua dah macam longgar sikit lah. Semua dia selalu datang ni je. Dah terlontir pula. <laughs> sabut kali Rafi ada. <laughs> Ah, okey. Ah, okay. Ada Ada lapar lagi? Tak ada. Tak ada kot. Okey, it's okay kan? Senang kan? Tak susah kan? Okey, terima kasih.